Hey! kuwi lho dhewe iki lho telu pira kuwi ah mas eh ada yang Lah kuwi lho, dhuwurmu sih. Lah lah lah lah ini dhuwurmu. Tir, tir. Lah lah lah lah lah. <laughs> mati loh. Lah, ini apa? Tidak ada sisi. lagu bos tiga empat kilo tiga empat kilo lah tiga empat terus huh, huh, huh. lagi masih masih enak banget masih bos lah terus lele tiga empat tiga empat apa nih Yes! sa sa sa sa Dikampat aja lho toh. Sek sek sek sek. Sek. Lah, dikampat lagi. Oh, oh. Pijar di. Eh, Jokowi, Jokowi, Jokowi, terus. Ini kak. Lah tiga pati loh. Ini lo, gampati lo. Sek, sek. Lah aku lepas, burung kuat. sek, sek, sek, sek. Sek, sek, sek. Yeah tiga sek sek sek Tegampat bot Tegampat ngagui lo Nah lagi masih tegampat Tiga ah tegampat loh Oh. Lah kesambat lagi, kesambat nih. Ah. Set set set set. Yeah. Nah, tiga empat kan. Lah, tiga empat telas. Lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, tiga empat buat Set, set, set. Lah, kukrik, kukrik, kilo. Ha ha ha. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not.